Ok, hoy día eh, encontré una pregunta interesante en HiNative. No sé si es interesante, veremos si es interesante después de terminarlo. Que es una letra, la letra completa de una canción que se llama. Eh, lo busqué ahí, <laughs> pero ya lo, ya lo cerré. Um, um, busquémoslo eh, parece que se llama eh, Park Sarang de Park ¿Sí? Ok. <clears throat> Entonces está aquí. Ah, acá, no, acá, acá. Ahí. Esta letra y ah, vamos a ver. Mm, eh, la persona que lo preguntó es un nivel intermedio. Hola. Así que vamos a asumir que lo básico ya está, ya está, ya lo tenemos cubierto. Y nada más tenemos que enfocarlo en lo difícil, en lo difícil. Ah, ok, a ver. arasande. Arasande es yo pensé. Eh, Arata es saber y Arasande es yo pensé que era así, yo sabía que era así, yo pensé. Y Injo Arasande es pensé que lo, me había que lo había olvidado. Pensé que lo había borrado mente, ¿no? nega ah, Entonces, ah, en, mi, dentro de mi corazón, Kasumane, todo esto estás lleno dentro de mi corazón, nega y por, como que está, y como está lleno, no puedo ni respirar. Porque en Corea en vez de corazón dicen Hassan, no dicen Xinjiang, dicen, a veces dicen Xinjiang, pero no, no para que, no que uno esté dentro del, corazón de uno, se usa el Hassan, que es el pecho, y no el Xinjiang. El se usa para escribir que me late el corazón y todo eso. Eh, típicamente es la imagen poética en Corea. Ah, un mundo más laborioso. Incluso las lágrimas se me secaron y aunque me duele no puedo llorar porque se me secaron las lágrimas. 웃견디가 내가 또 그리워 목이 메어. Ok, aquí hay un punto. Ah, aquí puede ser que se continúe si fuera 그리워서 y, y se hubiera omitido 그리워 el so. ah, podría ser. Ah, 못 견디게. So, no puedo, ya no puedo soportar de tanto que, me, que te extraño que no lo puedo soportar. Entonces el que eh, conecta el negato crío ahí y estoy que lloro de nuevo y eh, se me hace nudo en la garganta. Es beita Es que se me hace <gasps> oh, oh, así, así, en la, la, garganta. Hacemos. <clears throat> Esta parte es fácil, ¿no? El amor me hace llorar. Ah, mi, mi corazón te llama. Estoy llorando por ti. Estoy. Entonces es. Aquí hay una coma. Aquí hay una coma. Entonces, sí, sí, yo, por el amor, por ti, estoy llorando. Entonces hay, hay un doble, doble conexión, porque eh, estoy llorando por esto y también por esto, ¿no? Es una repetición eh, poética. Ah. Esto es fácil. Apuro apuro. Aunque me duele me duele Quisiera que Si, si de verdad existieran los milagros, los milagros, si, aquí literalmente dice si me llegaran los milagros, pero aquí lo que probablemente esté haciendo lo que la manera mejor, te eh, de traducir más eh, más suavemente sería, más naturalmente sería si los milagros de verdad, de verdad existieran. Para mí eso sería que tú estés conmigo. Ese sería el milagro, dice el cantante. Ese, eh, de nuevo, fácil. Ah, oh, fácil, ¿no? Hasta ese día en que tú llegues a mí, voy a estar esperando. que de nuevo lo mismo, se me sacaron lágrimas y no puedo llorar. Lo mismo. A ver, lo mismo. Sí, todo está aquí lo mismo, así que vamos a saltarlo. Lo mismo. Y ya, está. <laughs> Ah, qué fácil, ok. Fin.